José María Cabal nació en Buga en 1770. En 1811 fue nombrado presidente de la Junta de las Ciudades Confederadas del Cauca y poco tiempo después su primer dignatario de la Junta Revolucionaria de Popayán. Se unió al Ejército Libertador y actuó junto a Nariño en batallas como la, la de Palacé. Cabal murió sin ver la independencia definitiva de su país, pues fue hecho prisionero y ejecutado en 1816. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.